tenemos bien ubicados las características del cambio climático. Lo que no veo, y es un exhorto desde, mi humilde posición, lo que no veo es que fijemos fijemos estrategias conjuntas que permitan atacar esa perspectiva que ya la tenemos totalmente ubicada. Con gusto, los vamos a invitar, si la CCI quiere o la CCA nos, nos lo permite, para que empiecen a participar más en este tipo de tareas de acercamiento y no tan solo ya en la parte del medio ambiente del cambio climático, sino sea alguna actividad más de tipo, como se llama, de conocimiento entre nosotros mismos, de formación sindical, de educación sindical. El próximo año, el primer trimestre, y eh, después continuaremos con seguidas consultas y seguidos eventos. Eh, estamos tratando de organizar la devolutiva de la COP16 en preparación a la COP17. Entonces la idea no es que simplemente vengamos a un evento puntual y de acá nos vayamos y nos olvidemos y listo. La idea es que de acá se pueda formar un grupo fuerte, se pueda crear una conciencia grande en la, mente de los dirigentes, de la, propia central y traer el, tema de los cambios climáticos para el centro de la discusión. o que, que mesmo verde para nuestra base, para los trabalhadores que estão lá na ponta? Penso que nós precisamos fazer um, grande, um longo caminho de decodificar o que significa emprego verde. Avançar no sentido de uma compreensão a partir da ótica dos trabalhadores. Emprego verde é uma questão é, muito valiosa, mas temos que ter muito cuidado para que possa, após implementarmos o emprego verde, aqueles que já estão empregados não sejam desempregados. Eh, tratamos de, eh, entre, todos los compañeros, eh, trabajar en la recalificación de los trabajadores para ir pasando, trabajando a los compañeros formados en todo lo que son empleo sustentable, empleo de calidad. Yo tengo al en realidad nosotros que pertenecemos a Secretaría Argentina tratamos de descifrar esta palabra de empleo verde como decía hoy Carmen, estamos tratando de decodificar qué significa empleo verde. Eh, por el momento lo llamamos empleo sustentable o trabajo sustentable, trabajo de calidad, empleo de calidad. Entre 2008 y 2010 comenzaron a, comenzaron a incluirse formalmente 400 compañeros en la, cooperativa de recicladores y se consiguió mediante la lucha eh, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le entregue ropa de trabajo, credenciales que lo, identificatorias, un incentivo mensual que para el cambio serían como 130 dólares aproximadamente por mes, este, una regularización fiscal este, como entrando al sistema este, como propistas, y cobertura médica. Tenemos algo bien importante que les voy a contar. Cuando presentamos el programa de capacitación a la central, la gente decía, y ustedes no son un poco ambiciosos, no, lo vamos a hacer yo me acuerdo que en el, en, en el ILA los cursos que se hacían era de 30 personas. Nosotros casi rompemos eso porque hicimos cursos de 130 y fue un reto para ellos. Es una gran satisfacción empezar a recibir demandas de los compañeros que quieren que hagamos una formación, que nos solicitan materiales, que nos solicitan ayuda para organizar sus actividades y que sus propios países comienzan allá a hacer sus propias alianzas, sus propias formaciones y esto que dice Javier, por ejemplo, que para mí era una sorpresa, sea, Javier estuvo de Copenhague, tuvimos muchos diálogos, hicimos una formación en Quito y ahora son 150 compañeros ya formados del efecto multiplicador que van teniendo las acciones que vamos haciendo.